Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So ah uh, hari ni aku akan start eh bukan hari Karin bukan ni. Today's going to be different. Aku akan buat satu video reaction. Aku dah lama tak buat video reaction. Um tapi aku tak nak buat kecam ke apa ke kritik ke even though benda ni terlalu banyak kecaman lah orang kata. So aku akan react satu new music video yang dinyanyikan oleh Suek Haiza um, The title is Aku Budak Girl And then This song it has reached about Wait ah uh, Are you serious? 15 millions views Wait I'm going to check the card phone Kadang-kadang dekat laptop aku ni Wait ah uh, Korang tunggu Oh Oh. Dia dah reach 800,078 um, and 350. But dekat aku punya laptop it's 15 million. Gila-gila budak ni kalau betul baru orang kata baru berapa hari je dah 15 million memang hebat lah dia punya pengaruh dia. Kan? Okay. So tanpa meregangkan masa just go through dengan dia punya music Okay let's go Okay so dekat first um, Orang kata first beat dia intro dia Sedap Orang kata beat dia ala-ala vibe Macam mana aku nak cakap ya Korang pernah tengok uh, drama-drama budak sekolah US dulu kan. So lagu dia ala-ala macam tu lah. Malaysia pun ada dulu. Ala-ala music vibe-vibe 2007 macam tu lah. So just continue. Let's go. Selalu, Wait. Cerita tentang kita hidupku but the lyric was appear in the screen is a lagu ini cerita tentang kisah hidupku. <sighs> Wait lah, just go through lagi. not bad not bad not bad okay ah Okay, setelah Aku dah dengar sampai habis. Then, now, here is the comment. Aku nak comment sikit dia. Okay. Dekat sini, aku nak tekankan something orang kata. Uh, the vibe of the music or beat tak ada salah apa-apa Okay just nice Untuk kita mendengar But the vocal is Nak kata tak sampai tu tak boleh juga Dia ibarat macam Tak kena ha, Dia punya suara tu tak kena dengan Aku budak girl ni Dengan dia punya you know Beat aku budak girl ni And then Ah, uh, lagi satu dia punya lyricist dia penulis lirik dia orang kata agak just buat benda tu alah-alah macam gitu je macam saja nak ngenakan budak ni lah ah saja tulis lirik macam ni kau kasihan juga kita tak boleh nak salahkan dekat dia punya singer sebab dekat dalam dia punya music maker ni tak ada kena-mengena dengan budak ni Cuma artis ni je yang menyanyikan je uh, Nowadays kita banyak tengok adalah penyanyi yang Dia yang buat muzik tu Dia yang buat lirik And then dia yang nyanyi So itu orang kata Satu kepuasan lah dalam diri dia But For this situation Dia hanya menyanyikan lagu tu je But Macam ibarat um, Aku aku aku tak ada apa-apa kosong Aku just ada duit Aku datang dekat recording company Dan aku cakap Saya nak buat uh, Saya nak lagu Saya bayar Jadi orang Kita kapas kerja dekat orang lah Jadi orang akan cari lyricist Diorang akan cari music maker Beat maker Arrangement Semua music sound system uh, Sound engineer semua So Maybe dalam masa seminggu ataupun dua minggu Diorang akan contact kita back dan bagi tahu music beat dia semua dah siap so kita datang tinggal record so jadi tak puas lah untuk fan-fans dia Okay kepada fans Sweet Haiza ni Jangan marah kalau aku ada tersilap kata ke Aku just nak komen orang kata Memberilah bukan aku Sengaja nak Apa orang kata Sengaja nak mengutuk ah. So jangan marah Jangan marah Hanya untuk bina <coughs> Bagus-bagus Permulaan yang baik lah Permulaan yang baik untuk Aku tak nak campurkan isu yang pasal ada orang cakap uh, Zaman sekarang ni Insta famous, tiktokers ataupun orang-orang lain yang famous It's easy untuk korang terus jump into the you know The entertainment industry uh, Just with korang dah ada You know uh, a bit huge amount of followers um, subscribers just korang terus jump into the uh, industry aku pun mungkin akan jadi macam tu akan datang so jadi aku tak nak kutuk aku tak kutuk sebab aku risau benda ni jadi dekat aku so yeah aku rasa pun aku tak nak cakap banyak pasal ni nanti marahlah fans dia ke apa so yeah don't forget to subscribe like comment share uh, kepada Sweet Haiza teruskan usaha uh, cuba untuk tulis lirik sendiri dan cubalah untuk cari beatmaker yang lain ataupun um, you know apa nama dia composer yang lain yang yang a lot better lah daripada yang buat lagu ni uh, so yeah don't forget to subscribe like comment share aku dan dia escape house peace out bye bye ciao uh, sikit lagi sekarang dah 1.73 ah uh, kita dah nak reach 1.74 dan kita boleh lah dalam masa yang terdekat ni uh, kita boleh reach 2k lah, insyaAllah doakan yang terbaik doakan yang terbaik bye peace Assalamualaikum